السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على جميع النعم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما جرى اللسان بالفم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء إلى آخر الحديث رواه الترمذي أسنتينيو ليزاد بعدو تادنا توكا شين لوجي ميميا ني تادنا توكا شين ميما باونو كميا ကျွန်တော်တို့မနေ့ကတည်းကကြီးညာထားတဲ့အတိုင်း ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ရဲ့အဓိကခေါင်းစဉ်ကတော့တကြော့ပြန် COVID-19 နဲ့အစ္စလာမ်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအသိဖြစ်တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့9လ6လလောက်ခရဲကကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာလွှမ်းမိုးနေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့စိတ်တောကတွေကိုများပြားအောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဒီ COVID-19 ဆိုတဲ့ယောဂါကြီး ပြီးဆုံးတော့မယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေထင်နေတော့မယ်ပလီဝေကျောင်းတော်တွေပြန်ပြီးတော့ဖွင့်တော့မယ်နော်တောက်ကြနေ့တွေမှာဝတ်ပြုခွင့်နေရနေပြီဆိုတဲ့သတင်းကောင်းနေကြားရတော့မယ်ရှိသေးတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တကြော့ပြန် second wave covid 19ပြန်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တွင်းကုသမှုတွေများလာပြီဆိုပြီးတော့တာဝန်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဝန်ကြီးဌာနတွေကနေပြီးတော့မှ ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတွေပြန်ကြားလာရတယ်အတော်တော်များများပြည်နယ်ဒီမှာကုသမှုနှုံးတွေဟာအရန်ကိုများပြားနေပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကြားနေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီယောဂဇူးကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းသာသနာရဲ့အစီအစဉ်တချို့မှာပြောခဲ့ဘူးပါတဲ့အဲ့တော့အခုလို့ကျွန်တော်တို့မရင်းနှီးတဲ့ အထူးအဆန်းယောဂါတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသူ့မှာအကြောင်းတရားတွေရှိပါတယ်ဒီတိုင်းတော့အလိုအလျောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာ မရှိပါဘူးဒါအလတ်ဘက်ကနေပြီးတော့မှ ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးအတွက်အကျိုးတွေရရှိစေခြင်းနဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဒီလိုယောဂမျိုးတွေကို ဖြစ်စေတာပါအဲ့တော့မြန်မာမှာလဲကျွန်တော်တို့စူယိုးလေးတွေရှိတယ်အကြောင်းတတ်မှာအကျိုးရတယ်ဆိုပြီးတော့ ဘာကြောင့်ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတာလဲဒီအခြေအနေတွေကပြီးကန်နီးလေးထဲမှာပဲနောက်မှပြန်ပြီးတော့ထွက်ခတ်ခတ်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဘာကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာတာလဲဒီအကြောင်းတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေသုံးသပ်ဖို့အလွန်တန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့တွေလက်ကင်ထားပြီးတော့သုံးသပ်ရမယ့် ကျွန်တော်တို့မှာဆိုရင်ကြမ်းကန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမိမောင်းထိုးပြပေးနေတဲ့ကြမ်းရှိတယ်ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ဖြစ်တဲ့အလောရှင်မြတ်ရဲ့ကြမ်းကန်ဖြစ်တဲ့ကီယာမတ်တိုင် ပေါက်ဖွားလာမဲ့လူသားတို့တရက်လုံးအတွက်လမ်းညွန်ချက်တွေကိုအလောရှင်မြတ်ကဒီကုရ်အာန်ထဲမှာထည့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးသုံးသပ်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဟာဒီသ်တော်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုဘာတွေမိန့်မာနေသလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗီကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကဘာတွေကျွန်တော်တို့တွေကိုမိန့်ကြားခဲ့သလဲ ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရမယ်ပြီးရင်အစ္စလာမ်ရဲ့တမိုင်းမှာဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကြုံခဲ့ဘူးလားဖြစ်ပျက်ခဲ့သလားဖြစ်ပျက်လာပြီဆိုရင်ကောအဲ့ဒီခေအဲ့ဒီအခါမှာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ကြသလဲဘယ်လိုလမ်းညွန်ချက်တွေကိုသူတို့တွေကျင့်သုံးခဲ့ကြသလဲစတဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေလေ့လာဖို့အလွန်တန်အရေးကြီးပါတယ်တေးကြတာတစ်ခုကတော့လူချင်းမင်းများခင်ဗျကျွန်တော်တို့6လလောက် အလောရှင်ကကျွန်တော်တို့တွေကိုစမ်းတတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီအခြေအနေဇိုးနဲ့ကြုံစေတဲ့အဲ့တော့ဒီ6လထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေရဲ့တောဘာအစ္စတီဂ်ဖာဟာအလာမှားရင်လည်းမဖလို့တော်မူပါစေအလောရှင်မြတ်ကျင့်တဲ့နှစ်သက်သွားစီလောက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုတွေမလုံနိုင်လို့ဒါနောက်တစ်ကြိမ်ဖြစ်လာတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြောလို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အခြေအနေတွေဆိုးလာပြီအနေအထားတွေကအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမမျော်လင့်ထားတဲ့အခြေအနေတွေအနေအထားတွေကို ပြောင်းလဲသွားစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်ရမှာကျွန်တော်တို့တဲမှာတာမန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေတွေကြုံလာရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေပပျောက်သွားစေဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေတူးချင်းပြောင်းလဲမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်လိုက်မှသာလေအလောရှမတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲပေးမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်မှာအလောရှမြတ်ကအတိအလင်းအမိန့်ရှိထားတယ်အင်နလာဟလာယူဂယရူမာဘီကောမင်ဟတ်တာယူဂယရူမာဘီအန်ဖုစဟင်အဲ့တော့အလောရှမြတ်ကမျိုးနွယ်စုတစုထဲမှာ ရှိနေတဲ့အရာတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင် ပြောင်းလဲမှုတွေမလုပ်ဘူးဆိုရင်တဲ့အလောရှမတ်ကလည်းသူတို့ကိုပြောင်းလဲပေးဖို့မရှိဘူးတဲ့ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့တွေနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ယွန်နေမှုတွေဖြစ်နေလို့အလောက်ရှိမကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့စနစ်တကျပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက် အခုလိုထပ်မံပြီးတော့ second wave အနေနဲ့တကြောပြန် covid-19 ဆိုတဲ့ဒီရောဂါကြီးကိုနယ်တွေမှာမဟုတ်ဘူးတခြားနိုင်ငံတွေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဝေးလံတဲ့ဒေသတွေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံထဲမှာအလောက်ရှိမကဒါတွေကို ဖြစ်စေနေတာပါ ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့တွေပြန်လဲသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲဒါကလွယ်လွယ်လေးကျွန်တော်တို့တွေသုံးသပ်ကြည့်လို့ရတယ်9လ6လလောက်ဒုက္ခကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့တယ်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေအားလုံးဟာဆိုရင်ရပ်တန့်သွားခဲ့တယ်အခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့မမျော်လင့်ထားတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေရင်ဆိုင်ရတယ် ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေဒုနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်လောကီရေးရာလောကုတ္တရာရေးရာအခြေအနေတွေကပြောင်းမလာတာကတော့ကျွန်တော်တို့မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ဖြစ်တယ်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပလီနဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာနေနေတဲ့တချို့သောပုံကိုယ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်မဆိုလိုပါဘူး ပလီနဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာပလီရဲ့အဇန်တန်ကိုကြားနေရတဲ့တချို့ဆိုရင်ပလီရဲ့ခေါင်းရင်းမှာ နေခွင့်အလောက်ရှိမတ်ကချီးမြှင့်တယ်ဒီလိုကောင်းတဲ့နဖူးစာတွေအလောက်ရှိမတ်ကချီးမြှင့်ထားတယ်ပလီမှာအဇန်ဆိုးနေတယ်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ TV ပိတ်မသွားဘူးတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့စော့နေတဲ့ game တွေရပ်မသွားဘူးတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့တွေကျူးလွန်နေတဲ့အကုသိုလ်တွေရပ်တတ်မသွားဘူးအလတ်ထိန်သိမ်းတော်မူပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေဘလောက်အခြေအနေဆိုးသွားပြီလဲ ကျွန်တော်တို့အလောက်ရှိမြမနစ်သက်တဲ့အလုပ်တွေဘဲမှာဘလောက်ကျွန်တော်တို့တွေမွေ့လျော်ပျော်ပိုက်နေပြီလဲဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားသုံးသပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေးအယူတွေပြောင်းမလာဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံပုံတွေကလည်းပုံမှန်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလောက်ရှိမြနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာထားရမယ့် connection တွေအဆက်အသွယ်တွေဒါတွေအားလုံးကလည်းခိုင်မာမှုတွေဖြစ်မလာဘူးအစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်မမျော်လင့်ထားတဲ့အနေအထားတွေကျွန်တော်တို့တွေတိတ်ပြီးတော့နော် သဘောမတွေ့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ရက်တည်နေတယ်အဲ့ဒီပုံမှာအလောရှမြတ်ကလည်းတကြော့ပြန်ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှဖြစ်စေခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ရလက်ထုတ်လို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ရင်အလောရှမြတ်ကကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ထဲမှာအတိလင်းဘာမိတ်လဲဆိုတော့ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون မြေပေါ်မှာကောရေမှာကောနေရာအနှံ့အပြားမှာဖြက်လို့ဖြက်စီးကိစ္စတွေဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့မမျော်လင့်ထားတဲ့အဖြက်မောက်ကိစ္စတွေဖြစ်နေတဲ့အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့တဲ့ဘီမာကတ်ဆဘတ် အိုင်ဒင်နာစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောက်ရက်တွေကြောင့်ပဲဒီလိုအခြေအနေတွေဟာဖြစ်နေတာပါတဲ့အဲ့တော့ဒီလိုလောက်ရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလောရှိမတ်ကဒီလိုအခြေအနေဇိုးတွေကိုဆေလွတ်တာကတဲ့ကျွန်တော်တို့တို့တွေအားလုံးအလတ်ထံကိုပြန်လှည့်လာဖို့ဖြစ်တယ် ပြန်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့အခြေအနေတွေကိုသုံးသပ်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဒီလောကကိုလာရခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေရောက်ရှိလာတာလဲဒါတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှသုံးသပ်နိုင်ဖို့အတွက်အလောရှိမြတ်ကဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ကြုံစီတာဖြစ်တယ်နောက်တနေရာမှာမြတ်တော်မူသောအလောရှိမြတ်ကအမိန့်ရှိတယ်ဝမအဆွာဘကုမ်မင်မူဆီဘတ်ဖဘီမာကဆဘတ်အိုင်ဒီကုမ်ဝယာဖူအန်ကသီရာ အဲ့တော့အတင်တို့တန်ကိုဒုက္ခတစ်ခုခုရောက်လာပြီဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီရောက်ရှိလာတဲ့ဒုက္ခဟာမှတ်ထားလိုက်တဲ့အတင်တို့ရဲ့လောက်ရတစ်ခုခုကြောင့်အလောရှိမတ်ကဒီဒုက္ခကိုအတင်တို့ကိုကြုံစေတာဖြစ်တယ်ဒီဒုက္ခနဲ့အတင်တို့တွေကြုံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မှတ်ထားပါတဲ့အတင်တို့တွေတစ်ခုခုအမားလုံတိုင်း အလောရှိမတ်ကချက်ချင်းအတင်တို့ကိုအဇာမပေးဘူးတဲ့အများကြီးအလောရှိမတ်ကခွင့်လွှတ်ပေးထားသေးတယ် အများကြီးအသင်တို့တွေကိုအလောရှိမတ်ကနော်အစဉ်ပြေအောင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲလာလာနိုင်အောင်အခွင့်အလမ်းတွေအလောရှိမတ်ကချီးမြှင့်သေးတယ်အဲ့ဒီလိုချီးမြှင့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမှသတိလဲမလာဘူးဆိုရင် အလောရှိမတ်ကအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခတချို့နဲ့ရင်ဆိုင်စေတာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်အာယတ်တစ်ခုမှာအလောရှိမတ်ကအမိန့်ရှိတဲ့ဝမအဆွာဘကုမင်မူဆီဘတင်နော်တကယ်လို့အသင်တို့တွေကဝမအဆွာဘကမင်ဆယီအတင်ဖမင်နဖ်စစ် တခုခုကျွန်တော်တို့တွေမကောင်းတဲ့ကိစ္စရက်တွေနော်လုံးမိသွားတယ်ချွလွန်မိသွားတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါဖြစ်သွားတာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အမကျွန်တော်လုံးရက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အနေထားကြောင့်ဒါမျိုးတွေဖြစ်သွားတာတဲ့ကျွန်တော်များကုရ်အာန်ရဲ့နောက်တက်လဲတော်တော်များများနေရာတွေမှာ အလောရှိဘက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အမားတွေကြောင့်ကျွန်တော်တယောက်ရဲ့အမားကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ရတယ်ဝလာယဟီကုလ်မကရုဆယီအ illa bi ahli အဲ့တော့လူတယောက်မကောင်းတာတွေလုပ်နေတယ်လူတယောက်ကအလောရှမတ်ကိုမေ့လျော့နေတယ်လူတယောက်ကအလောရှမတ်ခိုင်းတာတွေကို သူ့အနေနဲ့ဥပိ္ပခါပြုထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတယောက်ပဲသူ့ရဲ့လောက်ရရဲ့စိုးကြိုးကိုခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အစ်လာဘီအာလီသူ့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးခံစားရမယ်သူ့ရဲ့ရက်ွက်တစ်ခုလုံးခံစားရမယ်သူ့ရဲ့ဝင်းတဝင်းလုံးခံစားရမယ်ဆိုပြီးတော့မှအလောရှမတ်ကနော်ဒီကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာမိန့်ထားပါတယ် အဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကုရ်အာန်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမိမောင်းထိုးပြနေတဲ့လမ်းညွန်နေတဲ့လမ်းညွန်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒုက္ခတစ်ခုခုနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေရင်ဆိုင်နေရခြင်းဟာနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောက်ရတွေမှားယွင်းနေလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှားယွင်းနေတဲ့လောက်ရတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လဲဒါတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်စူးစမ်းနေရမယ်နောက်တစ်ခုကဘေးမှာတဦးတယောက်က ကျွလွန်နေပြီဆိုရင်လေသူ့ကိုကျွန်တော်တို့တို့ကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှနားချရမယ်သူ့ကိုပြောပြရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဒီလူတယောက်မကောင်းတာသူတယောက်တည်းခံရမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့ society တစ်ခုလုံးသူ့ရဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ခံစားရတာတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေဖြစ်ပါအဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီသ်တော်တွေကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်တို့ခိုရမကြီးဆလလာလဟ်အလမ်ကနှစ်ပေါင်း1400အလျင်ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေကိုဘယ်လိုလောက်ရမျိုးတွေကိုအသင်တို့တွေလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုယောဂါဇိုးတွေနဲ့အသင်တို့တွေကြုံရမယ်ဘယ်လိုအခြေအနေတွေနဲ့အသင်တို့တွေရင်ဆိုင်ရမယ်ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့အသင်တို့တွေရင်ဆိုင်ရမယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့နဗီကြီးဆလလာလဟ်အလမ်ကမိန့်မာထားတယ်ဟာဒီစ်ပညာရှင်ကြီးတွေကဒီဟာဒီစ်တော်တွေကို အခန်းကဏ္ဍတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြထားတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နဗီကြီးဆလလာလဆလမ်မိန်ကြားသွားတဲ့မိန်ကြားချက်တွေထဲမှာဟာဇရတ်အလီရဒီအလ္လာဟူတလာအန်ဟူတခင်ကြီးရဲ့စင့်ပြန်တဲ့ဟာဒီစ်တော်တစ်ပုဒ်ရှိတယ်တိရမီဇီကျမ်းမှာဒီရီဝါယတ်ဟာပါရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နဗီကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဝဆလမ်ကအမိန့်ရှိတယ်ငါရဲ့အွမ်မတ်တွေဟာ15ခုသောအရာကိုလောက်လာပြီဆိုရင်နဲ့ဟလဘီဟလ်ဘလာသူတို့ထဲမှာ ပြဿနာတွေအလီလီကြရောက်လာလိမ့်မယ်များစွာသောပြဿနာတွေနဲ့သူတို့တွေကကြုံဆုံရလိမ့်မယ် အဲ့တော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေတဲကတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အများပိုင်တဲ့အရာကိုကိုတူးတဲ့ပိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တုံးဆွဲလာတဲ့အခါလေဇကတ်ပေးရတာကိုဝင်တော့ဝင်ဖို့အဖြစ်နဲ့ tax ပေးနေရတယ်အခွန်တွေပေးနေရတယ်လို့ထင်လာတဲ့အခါပြီးပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖခင်ထက်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်လာတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့မိခင်ရဲ့အမိန့်တွေကိုဖီဆန်းလာတဲ့အခါအယက်သေးစာတွေတောက်တုံးလာတဲ့အခါ အတိုးတွေအညွန့်တွေကိစ္စတွေကိုလူတွေကလှုပ်လာတဲ့အခါဒီလိုပဲလူကြီးတွေကိုမကောင်းပြောလာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းမှာရှိခဲ့တဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စော်ကားလာတဲ့အခါပလီဝကျောင်းတော်တွေထဲမှာအော်ဟစ်ဆူညံပြီးတော့ဇကားတွေပြောလာတဲ့အခါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကို အလောရှင်မြတ်ရဲ့တရိယာတတမှုကနေပြီးတော့မှမင်းလျော့စေတဲ့တိမုတ်ကခုံတဲ့ပစ္စည်းတွေ music တွေအဲ့တော့ဒါတွေကိုလူတွေကတွင်တွင်ကြဲကြဲနဲ့တုံးပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာရင်မူးလာတဲ့အခါ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ကြုံလာရပြီဆိုရင်ねကျွန်တော်တို့နဗီကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်ကအမိန့်ရှိပါတယ်အသင်တို့တွေဖတ်လျာရူတခိဘူအင်ဒသာလီကာရီဟန်ဟမ်ရာလင်းနီချမ်းနေလာလိမ့်မယ်မြင်းမျိုးသားတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်အခြေအနေတွေနဲ့ကြုံလာရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့မိန့်ကြားထားပါတယ်အဲ့တော့ခုတော့ရဲ့မိန့်မာသွားတဲ့မိန့်မာချက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာဘလောက်များနေတယ်လဲအရက်သေးစာတောက်သုံးတာတွေခေါင်းစဉ်တွေပြောင်းပြောင်းပြီးတော့ပျော်ပိုက်နေကြတယ်ဇင်နာတွေပေါများနေတယ် အတိုးညွန့်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေမကင်းဖြစ်လာတဲ့အများကြီးပဲမိခင်ဖခင်တွေရဲ့အမိန့်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေဖီဆန်းနေတဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာပြောင်းမသွားဘူးနေကလူကဒါတွေကတိုးတိုးပြီးတော့မှဖြစ်လာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့နဗီကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်ဆလမ်ကနောက်ဟာဒီစ်တစ်ပုဒ်မှာအမိန့်ရှိတယ်အဲ့တော့ငါရဲ့အွမ်မတ်ကမကောင်းမှုတွေကိုတွင်တွင်ကျဲကျဲလှုပ်လာပြီဆိုရင်အဲ့တော့အဲ့ဒီအွမ်မတ်ထဲမှာဒုက္ခတွေအများကြီးကြာရောက်လာလိမ့်မယ်ပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ် နောက်တာဟာဒစ်တော်တပုတ်မှာခရမကြီးဆလ္လာလဟ်အလမ်ကအမိန့်ရှိတယ်ဟာဇတ်ဟူဇိုင်ဖာရဒီအလ္လာဟ်တလာအန်ဟူတခင်ကြီးထံကနေပြီးတော့မှဆင့်ပြန်ချက်လာရှိတယ်အဲ့တော့ခရောကဘာမိန့်လဲဆိုတော့လတအမရုန်နဘီလ်မာရူဖ်ဝလတန်ဟောန်နအန်လ်မွန်ကာအောလယူရှီကန်နလ္လာဟူအလိုက်အန်ယဘအသအလိုက်ကွမ်အိကာဘာ ثم تدعونه فلا يستجاب لكم အဲ့တော့အတင်းတို့တွေကောင်းရညွန်ကြမကောင်းမြတ်တာအလုပ်တွေလှုပ်ထားကြအချိန်မီလှုပ်ထားအဲ့တော့ဒီအလုပ်တွေကိုအတင်းတို့တွေ အချိန်မီ မလောက်ထားဘူးဆိုရင်နဲ့အလဘက်ကနေအဇာဘရောက်လာတဲ့အချိန်ကျမှလက်ဖြန့်ပြီးတော့အိုးအလ္လာဒီအဇာဘတွေဒီအချိန်တွေကိုပပြောင်းအောင်လုပ်ပေးပါဆိုရင်နဲ့အလောရှမတ်ကအဲ့ဒါတွေကိုပပြောင်းအောင်လုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မကောင်းမှုတွေပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်နေခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ထဲမှာဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အနည်းဆုံးနေရာတွေမှာရက်ွက်တွေထဲမှာဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကထင်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုသူတို့လောက်တာသူတို့ခံလိမ့်မယ် သူတို့တွေနော်မူရစေဝါတုံးဆွဲတာသူတို့ခံလိမ့်မယ်သူတို့အရက်တောက်တာသူတို့ကိစ္စသူတို့မကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကျူးလွန်တာသူတို့နဲ့ဆိုင်နေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုမျိုးထင်ကောင်းထင်လိုက်မိမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့ဆိုင်နေဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိစ္စကဘာလဲကျွန်တော်တို့နဗီကြီးဆလလာလဟ်အလိုင်းမ်ကအမိန့်ရှိတယ်ကောင်းရာညွန်ချမကောင်းမြတ်တာလုပ်ရမယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့တွေတားမြစ်ရမယ်သူတို့ကိုလမ်းမှန်ကဘာလဲဆိုတာကိုတတ်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ချပြရမယ် အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေလောက်ထားသလားအချိန်မီလှုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီလိုတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲသွားမယ်အလတ်ဘက်ကိုပြန်လဲလာမယ်စစ်မှန်တဲ့တောဘာအစ္စတိဖာတွေလှုပ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေကအင်ရှာလောတလာကောင်းသွားမယ်ဒါပေမဲ့အချိန်မီဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်ဘူးဒီမကောင်းမှုတွေကကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်တွေကနေပြီးတော့မှပပျောက်မသွားဘူးဆိုရင်တော့တည်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီတက်ဆိုးတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကြုံတော့မကြုံခြင်းဘူးဘယ်သူမှ ဘယ်သူမှလည်းဒါပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခြေအနေတွေကဒီလိုဖြစ်ကိုဖြစ်လာမယ်လို့ကုရ်အာန်နဲ့ဟာဒီသ်ကကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွှန်နေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နောက်ထပ်အစ္စလာမ်ရဲ့တမိုင်းမှာလည်းအကြောင်းအရာတွေအမြောက်အများကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဘနူအူမိုင်ယာရဲ့လက်ထက်မှာအခုလိုပဲကတ်ဆိုးကြီးတစ်ခုကျုံလာတဲ့ဒုက္ခတွေရောက်သွားတဲ့အတီးတွေမတီးတော့ဘူးတိရစ္ဆာန်တွေအများကြီးတေးကုန်ကြတယ်လူတွေလည်းဒီလိုပဲ အလမိတ်နေခန်းနေကြတယ်ကွယ်လွန်းနေကြတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီမှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဘယင်ကသူ့အနေနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အနားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှမင်းမြန်းနေဘာမင်းမြန်းလဲဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေဆိုးတွေနဲ့ငါတို့တွေကြုံနေရပြီဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ဒီကနေလွတ်မြောက်ရုံထွက်နိုင်မလဲဘာတွေလုံးရင်တော့ဖြင့်ဒီအခြေအနေတွေပပျောက်သွားနိုင်မလဲအဲ့ဒီချိန်မှာပညာရှင်တွေကကုရ်အာန်နဲ့ဟာဒီသ်ကို ရှေ့မှာချပြီးတော့ လမ်းညွန်ချက်တွေကိုထုတ်ပြတယ်နံပါတ်1ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအရက်သေးစာတောက်စားမှုတွေများနေတယ်ဇီနာတွေပေါများနေတယ်မကောင်းတဲ့လောက်ရက်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာတိုးလာပြီးဒါကြောင့်မလို့အလတ်ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်သတိပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီသတိပေးချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးနားလည်ဖို့လိုတယ်အမြန်ဆုံးဒါတွေကိုပြုပြင် ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပညာရှင်တွေကအကြံပြုတယ် အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီခေတ်ရဲ့ခလီဖာကြီးကအမိန်ပေးတဲ့ချက်ချင်းအရက်ဆိုင်တွေအားလုံးပိတ်ရမယ်ဒီတိုင်းမဲ့မူရစေဝါတုံးဆွဲနေတဲ့နော်ရစ်မူးနေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးရပ်တန့်သွားအောင်လုပ်ရမယ်ကခုံနဲ့အစီအစဉ်တွေအားလုံးရပ်ပြရမယ်မကောင်းတဲ့လုပ်ရဟူတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားပြရမယ်ဆိုပြီးတော့အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်အဲ့တော့မင်းရဲ့မင်းမိတ် နော်မင်းဘက်ကနေပြီးတော့မှထုတ်ပြန်တဲ့ဒီအမိန့်တန်ကိုကြားကြခြင်းအားလုံးကလည်းလိုက်နာခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲတဲ့ဒီကတ်ဆူကြီးဟာပပျောက်သွားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မှအစ္စလာမ်ရဲ့တမိုင်းမှာဘနူအူမာယာရဲ့လက်တက်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကိုအီမာမီအစ်ဘနီကစီရာဟီမာလာတခင်ကြီးကမိမိရဲ့ကဘာကျော်ကျမ်းကြီးတစ်ကျမ်းဖြစ်တဲ့အလ်ဘီဒါယာဝန်နီဟာယာဆိုတဲ့ကျမ်းထဲမှာဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်အချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တို့တွေအားလုံး အားလုံးကျွန်တော်တို့တွေအဓိကဘာတွေကိုလောက်ရမလဲကုရ်အာန်နဲ့ဟာဒီသ်နဲ့အစ္စလာမ်ရဲ့တမိုင်းနဲ့တမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးလေ့လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီလိုအခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့မမျှော်လင့်ထားတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံဆုံနေရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့လောက်ရက်တွေမှားယွင်းတဲ့နော်အခြေအနေတွေအနေအထားတွေကြောင့်ဒီလိုတွေကြုံဆုံနေရတာဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲ ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ကကျွန်တော်တို့ကိုမိန့်ထားတယ်အင်နလ္လာဟလာယူဂယရူမာဘီကောမင်ဟတ်တာယူဂယရူမာဘီအန်ဖုဆဟင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေတွေကိုအလောရှိမြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မပြုတ်ပြင်မပြောင်းလဲသွေးကာလပတ်လုံးပြောင်းပေးဖို့မရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေပြင်ရမယ်အီမာမမာလစ်ရာဟီမဟူလာတခင်ကြီးကအမိန့်ရှိတယ်တမိုင်းဝင်စကားရလေးအမိန့်ရှိတယ်လိုင်ယက်စလူဟာအာခီရူဟာဒီလ်အွမ်မာအီလာမာဆလူဟာဘီဟီအဝလူဟာ ဒီအွမ်မတ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာပွင့်လာမဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးကလည်းရှေ့မှာလွန်လင်ပြီးတဲ့သူတော်စင်တွေလှုပ်သွားတဲ့လှုပ်ရက်တွေနဲ့ပဲအကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်သူတို့တွေပြုပြင်သွားတဲ့အရာတွေနဲ့ပဲနောက်ပိုင်းမှာလည်းဒါတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့မှပြုပြင်မှရမယ်ဆိုပြီးတော့အီမာမာလစ်တခင်ကြီးကအမိန့်ရှိသွားပါတယ်အဲ့တော့ဆာဟာဘာတာဝကာကြီးတွေကျင့်သုံးသွားတဲ့နီးတုံးတွေကျင့်သုံးသွားတဲ့ပုံစံတွေတာဘီနီရဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေကို နော်ပပျောက်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့နီလန်ကောင်းနေအစ္စလမ်တမိုင်းမှာရှိခဲ့တဲ့တမိုင်းအထောက်အထားတွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေကကျင့်သုံးမှသာလဲဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကျင့်သုံးရမယ်တဦးတယောက်ကောင်း ကျင့်သုံးယုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အစင်မပြေနိုင်ဘူးအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ငါဟာလိုအပ်နေပါလားပြောနေတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်လည်းပြုပြင်မှုကိုနော်လိုအပ်တယ်လိုလားတယ်ကျွန်တော်လည်းပြင်ရမယ်ဒီတိုင်းပဲလက်ရှိဒီ live ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပုံကိုများနောက်မှပြန်လဲပြီးတော့ကြည့်ရှုမဲ့ပုံကိုများအားလုံးကလည်းဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေသဘောပေါက်ပြီးတော့ငါထဲမှာဘာတွေမှားနေလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့သုံးသပ်မယ်ငါကနေစပြီးတော့ပြင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိတရားတွေနဲ့ပြုပြင်ကြည့်ပါအင်ရှာလောက်တာလား တမိုင်းမှာအမြောက်အများလူချင်းမများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တွေတွေ့ခဲ့ရတယ်နော်တချို့တွေဆိုရင်ဟာဇတ်ယူနုစ်အလိုင်ဆလာမ်ရဲ့လက်ထက်မှာဟာဇတ်ယူနုစ်ရဲ့မျိုးနွယ်စုတွေကတခင်ကြီးရဲ့အမိန့်ကိုဖီဆန်ခဲ့တယ်တို့တို့တွေရဲ့လောက်ရက်တွေပေါ်မှာအလောရှိမတ်ကစိတ်ဆိုးတော်မူပြီးတော့မိုးကောင်းငင်ပေါ်ကနေပြီးတော့မှအဇာဘ်ကိုချပေးကန်နေပြီအယံကိုနှီးသွားပြီအဇာဘ်ကိုလူတွေအားလုံးကမြင်နေရပြီလုံးဝ သူတို့တွေကြောက်ရွံ့နေပြီစိုးရိမ်နေပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့တွေအလတ်ဘက်ကိုပြန်လှည့်တယ်အစ္စတိဂ်ဖာတွေလုပ်တယ်သူတို့ရဲ့မှားယွင်းသွားတဲ့မှားယွင်းမှုတွေရဲ့အပေါ်မှာသူတို့အလတ်ထံမှာဝင်ချတောင်းပန်တယ်သူတို့တွေအီမန်နေကိုပြန်ပြီးတော့မှယူခဲ့တယ်အဲ့တော့အလောရှိမတ်ကကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ထဲမှာသူတို့ကိုအလောရှိမတ်ကခွင့်လွှတ်ပေးတဲ့အကြောင်း သူတို့ပေါ်ကနေကြာရောက်နေခံပြီးဖြစ်နေတဲ့အဇပ်ကိုပြန်လဲရုပ်သိမ်းပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုဆူဒါယူနုဆိုပြီးတော့မှခြာပေးသနာတော်မူတယ်ဒီအာယတ်ဒီအကြောင်းအရာကိုလည်းအဲ့ဒီထဲမှာဖော်ပြထားတယ်ဖလောလာကာနတ်ကာရီယတ်အာမနတ်ဖနဖာဟာအီမာနူဟာအစ်လာကောမယူနုစ်အဲ့တော့လောကမှာရှိခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာအဇပ်ပြကန်နီးမှာအီမန်ယူပြီးတော့မှမိမိတို့ရဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှပြုပြင်နိုင်တဲ့အကျိုးဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ပုံကိုယ်တွေအားလုံးနော်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာတဲ့ဟာဇတ်ယူနုစ်ရဲ့ကောင်ကရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောထားတယ်အလောရှိဘကကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာဒါကြောင့်လေးစားအပ်တဲ့ချစ်ခင်မြန်လို့တန်ဖိုးထားအပ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နော်လူချင်းမင်းများနဲ့အမေမအပေါင်းတို့ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒီအခြေအနေတွေကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့တွေဖန်တီးဖို့အရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1 ကျွန်တော်တို့တည်သွားပြီကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်မှပြုပြင်မှဒါလင်းအလောရှိမတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့နံပါတ်1သဘောပေါက်လိုက်ပြီအဲ့တော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာဘယ်ပုံဘယ်နည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲကြမှာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1တောဘာအစ်စတင်ဖာလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲကြပါအလတ်တမဝင်ချတောင်းပန်ပြီးတော့အိုအလ္လာဟ် ကျွန်တော်တို့တွေအမားထဲမှာရောက်ရှိခဲ့တယ်မသိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သိလျက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မားခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီအမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလတ်ထံမှာအလောရှမြတ်ကအမြဲတမ်းတောက်ပံရဲ့တကားကိုဖွင့်ပေးထားတယ်လို့ကြေညာထားတယ်ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ထဲမှာအနောက်ကနေနေမထွက်သူရဲ့ကာလပတ်လုံးစကရတ်ရဲ့အခြေအနေအသက်ငင်တဲ့အခြေအနေကိုမရောက်သူရဲ့ကာလပတ်လုံးဒါဘတ်တူလ်အာရ်ဆိုတဲ့ မြေကြီးကနေတတ္တဝါကြီးမထွက်လာသေးကာလပတ်လုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့တောက်ပါတွေကိုအလောရှမတ်ကလက်ခံမယ်လို့ဂရိပေးထားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတောက်ပါလောက်ပါတယ်အလတ်ဘက်ကိုပြန်လဲ့ပါတယ်အလောရှိမကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်လွတ်ပေးသနာတော်မူပါကျွန်တော်တို့အလတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းအလတ်နှစ်သက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ယက်တည်ပါမယ် istighfar တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပါမယ်။အိုအလ္လာဟ်အလတ်တမအစတဂ်ဖီရူလ္လာဟ်အစတဂ်ဖီရူလ္လာဟ်အိုအလ္လာဟ်ကျွန်တော်ရဲ့အမားကိုအလတ်တမဝင်ချတောင်းပန်နေပါတယ်။เนาะကျွန်တော်တို့ ဒီအကြောင်းလေးတွေလည်းခဏခဏပြောပူပါတယ်ဖတ်တဲ့ istighfar ရဲ့အတန်ကလည်းမှန်ရမယ်ဂိုင်းရဲ့အတန်ကိုနည်းနည်းလေးဒုက္ခခံပြီးတော့ astaghfirullah ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့မာယွင်ခဲ့တဲ့အတိတ်မှာမှားခဲ့သမျှတွေကိုစဉ်းစားစဉ်းစားပြီးတော့နေ့စဉ်တစ်နေ့ကို ကျွန်တော်တို့အ ਨੇ ဆုံးတရားအစတာဂ်ဖီရူလာအစတာဂ်ဖီရူလာကျွန်တော်တို့စူဖို့အရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ အဲ့တော့တစ်ဖက်ကနေကျွန်တော်တို့နှုတ်ကဆိုတာတွေကျွန်တော်တို့ယင်ထဲကခံစားချက်တွေတစ်ထက်တည်းတစ်သားတည်းကြသွားရင်အင်ရှာအလ္လာဟ်တလာအလောရှိမတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတဲ့အနေအထားတွေကိုအမြန်ဆုံးအလောရှိမတ်ကကုစားပေးမှာဖြစ်တယ်အစ္စတီဂဖာကိုအလောရှမကအယန်နှစ်သက်တယ်ဘလောက်ဒီနှစ်သက်လဲဆိုရင်ကာဖီရီကအစ္စတီဂဖာဖတ်မယ်ဆိုရင်လေအလောရှမကသူတို့ကိုအဲ့ဒီအစ္စတီဂဖာကိုအလ္လာဟ်လက်ခံပေးတယ် သူတို့တွေအမားဝင်ချတောင်းပန်နေသူကာလပတ်လုံးအလောရှမတ်ကသူတို့ပေါ်မှာတောင်းအဇပ်မပေးဘူးလို့ဂရိပေးထားတယ်ဝမာကန်အလ္လာဟူလီယူအဇ်ဘဟွမ်ဝအန်တဖီဟမ်ဝမာကန်အလ္လာဟူမူအဇ်ဘဟွမ်ဝဟွမ်ယစတဂ်ဖီရူန်ရကာဖီရီအစ္စတိဂ်ဖာလုပ်နေကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အလောရှမတ်ကသူတို့ကိုအဇပ်တွေမပေးဘူးဆိုပြီးတော့မှမိန့်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါကနာတော့ကရှင်လူကြီးမင်းများနဲ့အမေမပေါင်းတို့ခင်ဗျာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ istighfar ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ် အစတောဖီရူလာလဲကျွန်တော်တို့ဆိုမယ်နောက်တစ်ဘက်ကနေပြီးတော့မှဆက်ရည်တို့အစ္စတီဂဖာဆိုတာကျွန်တော်တို့ကုရမကြီးဆလလောလဟ်အလိုင်းကမိန့်ထားတယ်အဲ့တော့ဘသူကမနဲ့မိုးလင်းတဲ့အချိန်မှာဒီဆက်ရည်တို့အစ္စတီဂဖာအစ္စတီဂဖာရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖတ်မလဲညနေမရောက်ခင်ကွယ်လွန်သွားရင်သူရှာဟီဒီအဖြစ်နဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ညနေမှာဆူလိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်ရက်မနဲ့မရောက်ခင်အထိသူ့အနေနဲ့နော်အစ္စတီဂဖာ နော်ဒီ Sayyidul Istighfar ကိုဆိုထားပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုရင်ねသူ Shahidi အဖြစ်နဲ့ သူဟာဆိုရင်ကွဲလွန်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုက်ယဒ်အစ္စဂ်ဖာရဲ့အကြောင်းလေးတွေလည်းအလုံးသိရှိပြီးသားပဲအလ္လာဟူမအန်တရဘီလာအီလာဟာအီလာအန်တခလကတနီဝါနာအဘဒုကဝါနာအလာအဟဒကဝဝါဒကမစတတအတူအူဇဘကမင်ရှရ်မာဆနာတူအဘူအလကဘနိအမတကအလိယဝအဘူဘဇမ်ဘီဖဂဖရလီဖအင်နဟူလာယဂဖရဇ်ဇနူဘအီလာအန်တအော်ဒီဒူအာရဲ့အချုပ်ကတော့အိုအလ္လာဟ်အလောရှမတ်ကကျွန်တော်တို့ကို ဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့အရှင်မြတ်ကပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့အလောရှိမြတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာပြုထားတဲ့ဂရိတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါမယ်အလောရှိမြတ်ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာချင်းမြင့်ထားတဲ့နေမတ်တော်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တို့အတိမတ်ပြုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှုကုရလုပ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အိုအလ္လာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြုပြသမျှအပြစ်တွေကိုလည်းအလတ်တမှာဝင်ချတောင်းပန်ပါတယ်အလောရှိမြတ်ခွင့်လွတ်ပေးသနာတော်မူပါအလောရှိမြတ်မှာတပါဒီအပြစ်တွေကိုခွင့်လွတ်ချမ်းသာပေးနိုင်တဲ့ အရှင်နောက်ထပ်လောကမှာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်အလောရှင်မြတ်ကျွန်တော်တို့တွေကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒူအာတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အစ္စတိဂ်ဖာတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့အစ္စတိဂ်ဖာတွေလုပ်မယ်နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ဒီမှာလည်းတင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ ਨੇ အလောရှင်မြတ်ရဲ့ဂျားထဲမှာနော်ရှိနေတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေ ကျွန်တော်တို့ကအလောရှမြတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်နဲ့လက်ခံထားတယ်အလတ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အီမန်ယူထားတယ်ဒီအီမန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကဘာတွေရှိနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တို့တွေအားလုံး နော်အီမန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကဘာလဲအလခိုင်းတာတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်အီဘာဒတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်နမတ်တွေကျွန်တော်တို့ဖတ်ရမယ်အလောရှမတ်ကဘာတွေကျွန်တော်တို့ကိုမိန့်မာထားတယ်လဲအဲ့ဒီမိန့်မာထားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်တွေပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီတာဝန်တွေကိုလည်းတစ်ဖက်ကနေကျွန်တော်တို့ကြေပွန်စွာနဲ့ထမ်းဆောင်မယ်နောက်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူသားအချင်းချင်းကြားထဲမှာရှိနေတဲ့ဝတ္တရားတွေအပေးယူတွေမှန်ကန်အောင်လုပ်တာဆက်ဆံရေးတွေကျွန်တော်တို့တွေကောင်းမွန်အောင်လုပ်တာနောက်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ပြူပြူငါငါနဲ့เนาะလူတွေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတာတွေဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့လှုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလူချင်းများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တွေမွတ်စလမန်တွေဖြစ်တဲ့အဲ့တော့အခုအစ္စလာမ်ကကျွန်တော်တို့တွေကိုဘာတွေလမ်းညွှန်ထားသလဲဒုက္ခတွေရောက်နေပြီးကတ်အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဟာလူသားတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနီးနားမှာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေ မွတ်စလင်ဖြစ်သည်ဖြစ်စေမွတ်စလင်မဟုတ်သည်ဖြစ်စေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဖန်ဆင်းခံနေဖြစ်တယ်တယောက်ယောက်ဒုက္ခရောက်နေပြီစားရမဲမဲတောက်ရမဲမဲဖြစ်နေပြီအလုပ်တွေပုံမှန်မသွားနိုင်တော့ဘူးဒုက္ခနဲ့သူရင်ဆိုင်နေရပြီဆိုရင်ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကစိတ်ရင်းတွေယူထားတင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေသုံးသပ်တင်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနီးဆုံးမှာရှိနေတဲ့ပုံကိုတယောက်ဟာအငတ်နေနေရတယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေတတ်နိုင်တယ်လဲတတ်နိုင်တာလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကူညီဖို့လိုတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကထုတ်ပြီးတော့ကူညီပေးဖို့ကျွန်တော်မှာအင်အားမရှိရင်ကူညီပေးနိုင်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဘသူတော့ဖြင့်ဒုက္ခရောက်နေတယ်အလုတ်မသွားနိုင်ဖြစ်နေတယ်เนาะတချို့နေရာတွေမှာဆိုရင် lockdown တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ ဒီလိုနေရာမျိုးကပုံကိုယ်တွေကပို့ပြီးတော့မှဒီလိုအခြေအနေတွေမှာလှူဒန်းမယ်ပေးကမ်းမယ်စွန့်ကြဲမယ်ဆိုရင် အလောရှိမတ်ကဆဝပ်တွေကိုပို့ပြီးတော့ပေးမှာဖြစ်တယ်ရိုးရိုးတာမန်အခြေအနေမှာပေးကမ်းစွန်ကျဲလူဒန်းတာနဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာပေးကမ်းတာဟာဒါကပို့ပြီးတော့မှကောင်းပါတယ်အဲ့တော့လူချင်းများခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာ နော် COVID-19 ကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်တချို့ပြည်နယ်တွေမှာဆိုရင် ရေတွေကြီးနေတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဒုက္ခမျိုးနဲ့ပဲရင်ဆိုင်နေရပါစေကျွန်တော်တို့မွတ်စလမန်နေဖြစ်တဲ့အလောရှမတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုမိန့်ထားတယ်အလတ်ရဲ့အချစ်တော်တွေကသူတို့တွေဘာတွေရှိလဲအဲ့ဒါတွေကိုပေးကမ်းကြတယ်သူတို့တွေဘာကျေးဇူးတရားဘာကိုမှမမျှော်လင့်မဲနဲ့လူတွေကိုကြွေးမွေးကြတယ် သူတို့တွေပေးကမ်းကြတယ်အင်နမာနုတအီမုကွမ်လီဝဂျီလာအလ္လာဟ်အတွက်မင်းတို့ကငါတို့ကြွေးနေတာဖြစ်တယ်လာနူရီဒူမင်ကွမ်ဂျဇာအောင်ဝလာရှူကူရာပြန်လဲပြီးတော့အစားတွေပေးဖို့တို့ကျေးဇူးတရားတွေတည်ဖို့တို့ဆိုတာတွေသူတို့တွေမမျှော်လင့်ဘူးအလ္လာဟ်အတွက်ပေးကမ်းစွန့်ကြဲတဲ့သူတွေကသူတော်စင်တွေဆိုပြီးတော့မှအလောရှိမြတ်ကမိန့်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလဲကျွန်တော်တို့လုပ်ကြမယ် နောက်တစ်ခုကပတ်ဝန်းကျင်အနီးအနားမှာရှိနေတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေစရင်လေးတွေစစ်ကြောပြီးတော့မေးမြန်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘလို့ဒုက္ခတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရလဲသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေကူညီပေးနိုင်တယ်လဲဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေကူညီပေးဖို့အလွန်အင်မတန်လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တချို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီနောင်တွေเนาะဒီကိုဗစ်ကာလမှာเนาะကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေ သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေရောင်းနေတဲ့သူတွေရှိတယ်တချို့တွေ mask ရောင်းနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဟန်ဂျယ်ရောင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်တချို့ဝစ်စုံတွေရောင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလတ်ကိုကြောက်ပြီးတော့เนาะအလတ်အတွက် ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအမြတ်ကိုမယူရဘူးမဟုတ်ပါဘူးယူလို့ရပါတယ် ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်တာမန်အခြေအနေမှာအမျက်ယူမလဲအဲ့ဒီလောက်ကိုယူပါအမျက်ယူလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အမျက်ကြီးတင်တာမျိုးတွေလူတွေပေါ်မှာဈေးနှုန်းတွေများသွားစေအောင်လုပ်တာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှရီယတ်ကလုံးကဒါတွေကို မကြိုက်ပါဘူးမနစ်သက်ပါဘူးအော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘသူတွေဘလို့ပဲဈေးတက်ရောင်းနေပါစေဘလောက်ပဲဒီအခွင့်အရေးကိုတလွဲအတုံးချနေပါစေကျွန်တော်တို့ဒီမွတ်စလမန်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်အတွက် ကျွန်တော်တို့ရက်တည်နေရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းနေတဲ့ဒီ mask တွေကျွန်တော်တို့ရောင်းနေတဲ့ hand gel တွေဒါတွေကကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာတစ်ခုပဲအကျိုးအမြတ်ယူပြီးတော့တကယ်ကိုတခြားသူတွေအကျိုးဖြစ်စေဖို့အတွက်လွယ်လင့်တကူနဲ့သုံးဆွဲနိုင်ရေးအတွက်လဲကျွန်တော်တို့စီစဉ်ကြပါနောက်တစ်ဖက်မှာတချို့သောပုံကိုယ်တွေကိုအလောရှိမြတ်ကငွေအင်အားတွေဒဏအင်အားတွေချီးမြှင့်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံကိုယ်များအနေနဲ့လဲဒီလိုအခွင့်အရေးတွေကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမခံဘဲနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကိုမွတ်စလမန်ညီနောင်တွေအတွက်တင်မကဘူးတခြားသောမွတ်စလမန်မဟုတ်တဲ့ညီနောင်တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့တို့တွေတွားရောက်ပြီးတော့ပေကန်စွန့်ကြဲတာတွေတကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ရက်ွက်တွေလက်လုံလက်စားဖြစ်နေတဲ့နေရာကပုံကိုယ်တွေအားလုံးစီကိုတွားရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေလှူဒန်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာဆိုရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်တလာဒီလိုတွေကျွန်တော်တို့လှူဒန်းသွားခြင်းအဖြစ် အများကြီးကျွန်တော်တို့အတွက်လောကီလောကုတ်တရားအကျိုးတွေကျွန်တော်တို့မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တချို့သောပုံကိုယ်တွေဆရာဝန်တွေဖြစ်မယ်နောက်တကယ်ကိုအလောရှိမတ်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်မှုတွေသူတို့ကိုချီးမြှင့်ထားတယ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းနှလုံးသားနဲ့ရင်ပတ်ကြီးနဲ့ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုအလတ်ထံမှာအားကိုးပြီးတော့ယုံပုံအားကိုးပြီးတော့တဝကုလ်အပြည့်နဲ့တတ်နိုင်တဲ့ပညာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေသူတို့တွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့ကူညီကြမယ်ဆိုရင်အင်ရှာအလ္လာဟ်တာလာအလွန်အင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားတွေအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူချင်းများများခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တင်ပြနေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေအားလုံးရဲ့အချုပ်ကတော့ COVID-19 ဆိုတဲ့ဒီယောဂကြီးဟာတကြောပြန်ကျွန်တော်တို့ထံကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှရောက်ရှိလာခဲ့ပြီအဲ့တော့ဒါဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးပြန်ရောက်လာတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာကုရ်အာန်နဲ့ဟာဒီသ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုလေ့လာသုံးသပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ istighfar တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ istighfar တွေလုပ်မယ်เนาะအလတ်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လှည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝတ္တရားတွေဘာတွေရှိတယ်လဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြီးမြောက်စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်မယ်အနီးနားမှာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဘလို့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကူညီနိုင်မလဲအဲ့ဒီလိုကူညီဖို့အတွက်တန်ဋိဒံတွေချပြီးတော့လက်တွေ့ကြကြကွင်းဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကူညီကြမယ်ဆိုရင်အင်ရှာအလ္လာဟ်တာလာကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအလောရှင်မြတ်က ဒါဒုက္ခဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ဒုက္ခတွေဖြစ်သွားမယ်အဆိုးတွေကအကောင်းတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဆိုရင်ရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်အလ္လာဟ်အားလုံးကိုလက်တွေ့လုံနိုင်တဲ့တောဖစ်ဆွာချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါစေဝါအခီရူဒါဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘီလ်အာလမင်အစ္စလာမူအလိုင်ကွမ်ဝရဟမတူလာဟီဝဘရကာတူ